الرحمن الرحيم وبه نستعين نتقدم آه، للاتحاد الأوروبي بتقديم العون وتذليل العقبات أمام البحث الخاص به حيث إن انهيار السد العالي اقترب وقته وذلك يشكل خطر رهيب على السبعة وعشرين دولة في الاتحاد الأوروبي حيث تكون هجرة المصريين غير مسبوقة وتدفق لا يقل عن عشرة مليون مواطن مصري سوف يعبر البحر المتوسط وذا يشكل عبء خطير على الاتحاد الأوروبي فنرجو من سيادتكم أن تقدموا لنا العون في التنقيب عن مقبرة الملكة كيلوباترا حيث إنها تعتبر من علامات الساعة الكبرى وكذلك انهيار السد العالي فالاتنين مربوطين ببعض فين عرفنا إحداهما آه، استطعنا إنقاذ مصر وذلك بعمل سد وقائي جديد إن شاء الله وعلى الله التساهيل وأن تقدموا لنا الدعم إن وصلت هذه الرسالة فيكون فضل من عند الله إن شاء الله وتكونوا علمتوا كل شيء عن هذا البحث من خلال مراجعة قناة أمل مصر على اليوتيوب وجميع الأبحاث موجودة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته